我们笑着，我们抬头望天空，星星还亮着几颗。我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱，到底是为了什么？因为。 如果再相遇，我想我会记得你。 gonna wait bar.